sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, Koç burcunun kariyeri evet, sevgili demek. koçlar. Acaba 2014 yılında iş, kariyer, para durumunuz nasıl olacak? Evet, inceleyelim bakalım. Valla Venüs'ün pozisyonu bence burada çok önemli. Evet. Venüs'ün pozisyonu. Venüs burada 30 Mayıs'ta 24 Haziran arasında Boğa burcunda olumlu bazı hareketlerde bulunacak. Biraz Satürn'e karşı olsa da Satürn'ün biliyorsun 8. evde biraz doluyor. Ben koçlara Evet kariyer hayatlarında Mars'ın retrogradinden dolayı bazı sıkıntılar yaşayacağını Bazı düşünüyorum ama... ortaklıklarla ilgili sınavlar olabilir. Aslında yıla özellikle Ocak ayında e, kariyer vurgusuyla girdiler. E, Ocak yeni ayı, işte Venüs'ün retro olması biraz kariyer ve iş konularına dikkat çekti. Ama birazcık hani e, zorlanmalar da var yıl başında özellikle. Zorlanmalar var. Mart ayı kariyerlerini Evet, bir daha test kariyerler, edecek. evet. 10 Mart civarındaki Dolunay'la beraber bir daha test edilecek. Temmuz'daki yeni ay etkisiyle Hı. beraber kariyerle ilgili bazı fırsatlarla evet. karşılaşabilirler Temmuz'un başında olan evet. yeni ayla beraber ve Eylül. Eylül ben Eylül kariyerde yine. çok önemli. önemli bir ay olacağını e, düşünüyorum. Evet. Ee, tabii ki doğum haritaları burada önemli ama Koç burcu kariyer hayatıyla ilgili Uranüs'ten dolayı karışıklıklar yaşayabilir ama para durumu iyi. Plüto da zorluyor tabii ki koçları. Birçok koç e, iş değişimleri yapıyorlar. İşte e, işten ayrılma, kendi işlerini kurma gibi girişimler olabiliyor. Tabii. E, tabii. tabii risklere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu yıl içerisinde. Tutulma ee, döngüleri de önemli. E, bu ee, tabii ki 15 Nisan, şimdi 29 Nisan evet. tutulması önemli koç için. 8 Ekim ve 23 Ekim Akrep Burcu. Çünkü evet. 29 Nisan Boğa Burcu parayla ilgili parayla konularda konular. yeni bazı başlangıçlar. 23 Ekim'de Akrep Burcu Güneş tutulması. Evet yani gene iyi diyebileceğimiz bir tutulma parasal kaynaklarda imkanlar ve şanslar verebilir. Ben 1 Mart Güneş Üçgen Jüpiter Balık ve Yengeç'ten gelen belki kariyerle ilgili Hı-hı. bir terfi Mart Hı-hı. ayından itibaren olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir destek var. Yılın ikinci yarısı e, Jüpiter'in aslana geçmesi Temmuz sonundan itibaren koçlar için aslında e, yine daha destekleyici. En azından girişimler açısından şans evet, verebilecek. Evet bir Valla yıllık detaylı yorumları evet. incelerlerse bu konuyla ilgili baya baya e, şeylerimiz var gerçi söylemek evet, gerekirse yıl, yorumlarımız var. Ama ben gene de 30 Mayıs 24 Haziran arasında kaynaklarınızın artacağını görüyorum sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle.